Tämä tässä on reiitin. Sen viimeiseen asti hiottu tyylikäs muotoilu henki Itäpreussin pragmaattista ongelmanratkontaa ja taitoa. Reittimen tehtävä reittää paperia on viety äärimmäisyyteen asti, ja siitä on karsittu kaikki ylimääräiset tekijät. Reitin pystyy vaivatta puhkomaan reikiä niin ruutupaperiin, puhtaaseen paperiin, likaiseen paperiin – ja jopa neljä kertaa taitettuun paperiin. Kun tarpeenasi on tehdä reikiä, valitse reijitin.